Äh, bei, bei den Berufsverboten, da sehe ich eigentlich, dass man versucht hat, die Studentenschaft in eine kriminelle Richtung zu drängen. Und ich weiß von keinem Fall, ich weiß von keinem einzigen Fall, äh, dass irgendjemand ein Verfahren wegen Verfehlens, wegen Verfehlens in seiner Arbeit oder äh, im Studium, also ein, ein, ein kriminelles oder, oder rechtlich anfechtbares Verfahren angehängt es waren immer vorgeschobene Argumente.